so uku muka fita an kama mu muka fita an ce mana an kun sake kun fita za mu yi wurar da ku za mu yanka wuyan ku haka sai muka ce to bara mu sake ba guduwa za mu yi ba sai suka ce mana guduwa za ku ba wai za mu sauta ku ba wai komai ba za mu ɗauke ku ne don mu je mu yi muku mu kaya muku karatu mu yi muku aure ku yan mata mata kuma za mu sallame su don ba aikin mu ne mun zo yi ba ba aikin ku ne mun zo yi ba mun zo aikin Allah kar ku ga kan cewa wai za mu yi wani abu da ku kuma ba ma zina suka ce in sun zo na kuma sai guduluk ne suna zagi wai guduluk ar ne suna ce wai guduluk ar ne wai guduluk makiyin allah za su ce guduluk gara ka tuba in kaki za mu kashe ka ko ta kai ko fasa hanci ko ina ma muka samu haka ne eh haka ne ma za su ce suna waka in mun ce malam ba waka kuke yi ba sai su ce mana ba waka muke yi ba za su ce mana ba waka ba ba ma waka muka ɗauki bargo mun wurga kan wani gida da waya haka gidan da aka samu muka ɗauki bargo muka wurga sai mun ɗauki lada mun sa ɗayan mu ta leka ta duba ba kowa wajen haka sai muka hau ɗayan da ta dirka sai ta hau wanda babba cikin mu ta dirka sai ta kama gwaifa wajen sai ta dirka ta soka ɗaya ma ta kama sai na ce ba zan iya hau ba ba wanda zai ture ni yan mata mu kuma suna cikin ɗaki sai suka ce min larki ki kama ki hau na ce ba zan iya hau ba maryam sai ce min larki in kin koma kin san jirgi zai zo zuba abu sai na ce ba zan iya hau ba da himar da aka dinka mana jirba da kome mu da likaf muka dora haka sai ni ma na kama wancan na hau waya ya daddaya mun kafa muka mun hudu muka dirka sai muka bi ta hanyar titi ni kuma ba yar gulag ba hijira ne ya kawo ni cikin gulag ni daga sabon gari na gudu. ina ne suka rike ku na wannan wuri? A gulak a hashi aka zuba mu. Okay, a wurin ne shi kuka sallake. Eh, da muka kuka za gane mu. Nace zan koma zan kai kai na fiya da kama ni. Kuma sun kama mu za su yi mana yankan rago. Suka faɗa mana ranami. Zan koma nace sai suka ce mun karki koma kuma karki firgita. Mu yi addu'a haka sai sun zo na. Mun je mun haɗu da wani. Sai in ji nan kar mu bi ta titi za a kashe mu. Haka sai na ce eh to ba mu san hanya ba ta ina za mu bi sanan mu shiga mu bi jeji. da rana haka mun sake mun haɗu sai suka ce mana su waye wannan sai muka ce mu mate mala umar ne wani mala umar muka ce mu mata mala umar ne da habu reda ina za ku za mu kai ziyara ma yan uwanmu daga ina kuka tashi daga yan irasa ne ko yan hisban sai muka ce mu yan hisban suka bar mu muka wuce sai ɗayan kuma yar gulak ne a cikin mu ta san hanya sai muka fita haka mun je mun har da wayansu sofofi suka ce mana ina za ku yara na sai muka ce za mu gudu mu ma sai suka ce daga hannun wayanan nan ne sai muka ce a'a mun daɗe a dutse muka ɓoye musu muka ce da hannu ba daga hannun wayanan nan ba mu mu abincin mu ne ya kare shi ne za mu gudu muka yi musu kariya kawai ma mata ya sofofi sai suka ce mana kar ku bi ta nan suna bi ta nan dewa suna bin ta nan za su je falan su koma kar ku bi ta nan sai muka ce to sai suka ce mana in kun je kar ku bi ta hanya muka fara tafiya ta hanya sai mun je mun haɗu da wani adda ne a gunshi da jencen sai ya fara kore mu haka na fada dawa na zona ya zo ya wuce ni yana ce are are are gayo are are yana ce mana muka ce babu bara mu tsaya ba are suka ce mana muka ce bara mu tsaya ba sai suka ce ngila sai ya tafi